एक आईएएस ऑफिसर चंद्रकला कक्षा पांच या दस पास नेताओं की तरह पढ़ी लिखी कम पढ़ी लिखी नहीं है इनको गवर्नमेंट करोड़ों रुपए खर्च करके ट्रेनिंग देती है इनको कानून बताया जाता है इनको प्रोसीजर बताया जाता है मैं बोलूंगा सर अगर आप प्रेशर में झुक गए तो आप आईएएस के काबिल ही नहीं होते ये घटना ऐसी हो गई कि एक मिलिट्री के जवान को हमने तैयार किया और सीमा पे युद्ध हुआ जब बंदूक चलने लगे तो वो बच्चे की तरह बंदूक छोड़ के दुपक जाए आपको इसीलिए तैयार किया जाता है इन आईएएस ऑफिसर्स को कि ऐसे विषम परिस्थितियों में भी आप परफॉर्म करिए आप झुकिए मत आप सत्य का साथ दीजिए इसके बाद हर चीज का मैनुअल राइटिंग में इनके हाथ में दिया जाता है हम्म। मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि एक आईएएस ऑफिसर चंद्रकला जैसी मैम जैसी अगर वो ई टेंडरिंग उनको पता है कि ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं था बोल दे कि नहीं नहीं सॉरी सर मुझसे गलती हो गई ई टेंडरिंग की जगह मैनुअल टेंडरिंग की तो इसका मतलब है कि उनके मन में कहीं ना कहीं ये था कि जानबूझ के सिस्टम को डेविएट किया जाए नॉर्म को फॉलो ना किया जाए तो ऐसे एक्सक्यूज इतने बड़े आईएएस ऑफिसर को जिसके ऊपर गवर्नमेंट साल दो साल ट्रेनिंग देती है one of the best training academy है हाँ। और वहां पे जाके कोई आईएएस ऑफिसर और पॉलिटिकल पार्टी, पार्टी बोलते नहीं नहीं जी गलती हो गई हमसे अरे आप अनपढ़ हो क्या कि इतनी छोटी मोटी गलतियां कर रहे हो ई टेंडरिंग आपने क्यों नहीं की मतलब आप लिप्त थी ए के मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ साथ रहेंगे एक एक आपका स्वागत है चलिए इस वक्त हमारे साथ हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट ए के मिश्रा एक मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ देखिए अब कुछ भी नहीं है खबर में ऐसा कुछ भी दम तो है नहीं जब कोई किसी तरह की गलत चीज़ों में पाया जाता है लिप पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है सीबीआई सबसे बड़ी जांच एजेंसी है सीबीआई के हाथ में उसी केस को दिया जाता है जो या तो कोर्ट को ऐसा लगता है या फिर सिस्टम को ऐसा लगता है कि अनसुलझा केस है और सीबीआई बहुत अच्छे से इसकी जांच पर परख करेगी और इस मामले में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है अब तो एफआईआर भी चंद्रकला के खिलाफ हो गया मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना चाह रहा हूँ आपसे देखिए मैं बैकग्राउंड को बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करने की ज़रूरत नहीं है अभी द्विवेदी सर ने बोला वो उसी फील्ड के हैं रिटायर्ड है हम्म। इन्होंने खुद कोर्ट किया कि हाई कोर्ट में ऐसे ऐसे केस हुआ था फिर हाई कोर्ट ने ये डायरेक्ट किया जांच एजेंसियों को कि भाई ये जांच एजेंसियों को जांच करनी चाहिए ताकि पता चले फैक्ट क्या है पहली चीज है सोशल मीडिया पे मैं भी चंद्रकला जी को आज तक देखता था और बहुत इन्फ्लुएंस था कि बड़ी ईमानदार जो है इनकी छवि मैं एक बड़ा बेसिक सवाल उठाना चाहता हूँ एक नागरिक होने के नाते ये आईएएस ऑफिसर्स अब आप ये देखिए कोई आदमी पीडब्ल्यूडी में जूनियर इंजीनियर बन जाए उस जमाने में जब तनख्वाहें चार हजार छह हजार होती थी कोई आई ऑफिसर की मैक्सिमम जो तनख्वाह होती है एक लाख होती है चार छह साल में ऐसा क्या हो जाता है कि इनके पास करोड़ों का घर बंगला गाड़ी सब कुछ आ जाता है ये वो तरीके हैं जो द्विवेदी जी के साथ में एक दिन और बैठा था मैं बोलता हूं देखिए क्या होता है मान लीजिए केवल 10 परसेंट आई ऑफिसर जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है या कोई सरकारी कर्मचारी 90 परसेंट ईमानदार है मैं मानता हूं हाँ। लेकिन ये 10 परसेंट अपने आप में सफिशियंट है कि पूरे सरकार और जनता का सारा पैसा ही अकेले हजम कर जाते हैं यादव सिंह का केस लीजिए 500 करोड़ 5000 करोड़ रुपए की संपत्ति निकल रही है लाख रुपए महीने की तनख्वाह पाने वाले जो ऑफिसर्स होते हैं रिटायरमेंट के बाद तब जाके ये कहीं एक फ्लैट ले लेते हैं गवर्नमेंट को तो इस पे एकदम नकेल कसनी चाहिए जितने गवर्नमेंट इंप्लाई हैं आपकी तनख्वाह बीस हजार पच्चीस हजार पचास हजार लाख रुपए है और आप चार छह साल में एक करोड़ का फ्लैट यहाँ ले लेते हो मैं इनका घर देख रहा था जहाँ पे छापेमारी चल रही थी जी मैं तो ताजुब था हो सकता है वो पुस्तैनी घर हो दहेज में मिला हो हस्बैंड का हो उन्होंने बताया कि आप हाँ फादर फादर इन लॉ की तरफ से गिफ्ट दिया अच्छा हाँ अब अब, अब जरा इनके फादर इन लॉ से पूछिए कि अब उनका जरा बैकग्राउंड अगर गवर्नमेंट चेक करे मैं एक सिंपल सवाल पूछता हूँ साहब इनके फादर इन लॉ ने जब नौकरी शुरू की थी तो उस वक्त तनख्वाहें होती थी पांच हजार दस हजार रुपए तो कहां से एक करोड़ चार चार करोड़ सौ सौ करोड़ की प्रॉपर्टी इन ऑफिसर्स के पास आ जाती है हर एक आईएएस ऑफिसर एकाध को छोड़ दीजिए सर जो ऑनेस्ट है जैसे योगी योगी जी के सरकार में एक पुलिस के जो है यूपी के हेड बने थे दिखाया था कि उनका घर आज भी खपड़ैल वाला है झांसी में या कहां पे है जो ईमानदार है सर उनकी एक्टिविटी से उनके घर से ईमानदारी झलकती रहती है हम्म। ईमानदार ऑफिसर केवल पेट भर पाता है एक मकान एक फ्लैट भी नहीं बना पाता है सारे आईएएस ऑफिसर सारे गवर्नमेंट ऑफिसर के ऊपर क्या ऐसा नहीं लगता कि इतने लोकप्रिय अधिकारी रहे इतने लोकप्रिय आईएएस रहे और कड़क भी रही हैं ईमानदार उनकी छवि रही है लेकिन अचानक देखिए कई सारी चीजें जब निकल कर सामने आती है सर तो देखिए तो क्या है थोड़ा सा इस बात को मैं बाद में थोड़ी देर के बाद समझूंगा लेकिन ए के मिश्रा और कैप्टन एस के द्विवेदी और सिद्धेश्वरी एक के पास हम आना चाहेंगे कि थोड़ा सा मुझे बताएं एक जो लाइन हम लोग चला रहे हैं कि इस सियासी जो नौकरशाही के खिलाफ सियासी छापा थोड़ा सा मैं इसके बैकग्राउंड को समझना चाह रहा हूँ इस, इस लाइन को देने के पीछे थोड़ा मेरा मेरा कुछ और मकसद था एक्चुअली में उस मकसद को मैं समझना इसलिए चाह रहा था कि इसे सियासी छापा हम इसलिए नहीं कह सकते कि सीबीआई का छापा है और सियासी छापा हम इसको इसलिए कह सकते हैं कि पॉलिटिकल प्रेशर की जो बात कैप्टन साहब की तरफ से की जा रही है सिद्धि जी की तरफ जो की, की जा रही है तो इस हिसाब से इसे सियासी छापा के तौर पर भी देखा जाए और जो एक जो तीसरा मुद्दा बनता है कि देश में अगर कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है तो सीबीआई अपना काम कर रही है अपने पैटर्न के हिसाब से काम कर रही इतना हो हल्ला करने और चर्चा करने की जरूरत क्या पड़ गई है एक ही शंकर जी पिछली बार लगभग इसी से मिलता जुलता टॉपिक था द्विवेदी सर भी थे मैं उसी चीज को रिपीट करूंगा एक आईएएस ऑफिसर चंद्रकला कक्षा पांच या दस पास नेताओं की तरफ पढ़ी लिखी कम पढ़ी लिखी नहीं है इनको गवर्नमेंट करोड़ों रुपए खर्च करके ट्रेनिंग देती है इनको कानून बताया जाता है इनको प्रोसीजर बताया जाता है हम्म। इसके बाद हर चीज का मैनुअल राइटिंग में इनके हाथ में दिया जाता है हम्म। मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि एक आईएएस ऑफिसर चंद्रकला जैसी मैम जैसी अगर वो ई टेंडरिंग उनको पता है कि ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं था बोल दे कि नहीं नहीं सॉरी सर मुझसे गलती हो गई ई टेंडरिंग की जगह मैनुअल टेंडरिंग की तो इसका मतलब है कि उनके मन में कहीं ना कहीं ये था कि जानबूझ के सिस्टम को डेविएट किया जाए नॉर्म को फॉलो ना किया जाए तो ऐसे एक्सक्यूज इतने बड़े आईएएस ऑफिसर को जिसके ऊपर गवर्नमेंट साल दो साल ट्रेनिंग देती है one of the best training academy है हाँ। और वहां पे जाके कोई आईएएस ऑफिसर और पॉलिटिकल पार्टी, बोलते नहीं नहीं जी गलती हो गई हमसे अरे आप अनपढ़ हो क्या कि इतनी छोटी मोटी गलतियां कर रहे हो ई टेंडरिंग आपने क्यों नहीं की मतलब आप लिप्त थी अब लिप्त थी तो विलफुली लिप्त थी केवल अपने फायदे के लिए कि आपका नेक्सस था कि पॉलिटिकल पार्टी का आपका प्रेशर आ गया मैं दूसरी चीज की एनालिसिस करता हूँ क्लियर बता दीजिए ना नेक्सस नेक्सस को क्लियर कीजिए हाँ, नहीं नेक्सस को कर रहा हूँ मैं हाँ। बोलता हूँ कि मान लीजिए किसी मुख्यमंत्री या किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रेशर आ गया जीतू जी बुरा नहीं मानेंगे बोल नहीं नहीं द्विवेदी सर से भी मेरी प्रार्थना है मैं बोलूंगा सर अगर आप प्रेशर में झुक गए तो आप आईएएस के काबिल ही नहीं होते ये घटना ऐसी हो गई कि एक मिलिट्री के जवान को हमने तैयार किया और सीमा पे युद्ध हुआ जब बंदूक चलने लगे तो वो बच्चे की तरह बंदूक छोड़ के दुपक जाए आपको इसीलिए तैयार किया जाता है इन आईएएस ऑफिसर्स को कि ऐसे विषम परिस्थितियों में भी आप परफॉर्म करिए आप झुकिए मत आप सत्य का साथ दीजिए ये तो बड़ा छोटा सा प्रेशर है दो चार जो है खादानों का दो चार उसका जो है इनको टेंडरिंग के लिए इन्होंने नियम ही बदल दिया तो ये तो विलफुली है जो मुझे लगता है लॉजिक के बेस पे मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ हम्म। मुझे लगता है ये नेक्सस था ये विलफुल था उसके पीछे लॉजिक है इतना पढ़ा लिखा एस ऑफिसर कैसे इतनी छोटी चीज को इग्नोर कर दे और बोल दे जी गलती हो गई मैं भी दूसरी चीज मैं भी डाइजेस्ट नहीं कर रहा एक मिनट सुनिए दूसरी चीज चंद्रकला मैम ने अपनी इमेज बनाई थी बड़ी सख्त इमेज बनाई थी इनके वीडियो हमने देखे हैं यहाँ पे बुलंदशहर में हम भी देखे देखिए दोनों हाथ में ईट लेके यूं ईट मार रही है ईट टूट गई और उसको डांट रही है कि अरे ये कौन सी ईट तुमने लगाई है तुम जो है ये कर रहे हो इस तरह की सख्त ऑफिसर और इतने जल्दी वो मोम की तरह पिघल गई और वो झुक गई एक प्रेशर के सामने इसीलिए इनको तैयार किया जाता है कि गलत नहीं, समझ देखिए कैसे मैनेज एक, एक, एक समझ में नहीं आई बात आपकी बात आपकी हाँ। बात जो है फाइनली समझ में नहीं आई मैं एक सवाल जो पूछा था आपसे जो हम लोग एक लाइन चला रहे हैं कि नौकरशाही पर क्या इसे सियासी छापे के तौर पर देखा जाए या सीबीआई अपना काम कर रही है अपने पैटर्न पर काम कर रही है हम लोग को इतना करने की जरूरत नहीं दो ही लाइन में बोलूंगा बस इसमें दो लाइन बताइए चीज हाँ आपने गलती की है इसीलिए सियासी लोगों को मौका मिला है हाँ भूरेलाल का एग्जाम्पल लीजिए द्विवेदी सर ने पिछली बार भी बोला था कितना अगेंस्ट वो हो गए थे पॉलिटिशियंस के उस टाइम के मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन ये सारे पॉलिटिशियंस भूरेलाल सर का या एक दो डीएम और ऐसे थे जो मैंने सुना है कुछ नहीं बिगाड़ पाए मैक्सिमम ट्रांसफर करके खेमका जी का आप देख लीजिए दुर्गा नागपाल का देख लीजिए सबसे बड़ी यह है कि आपने गलती की इसलिए दूसरे लोगों को मौका मिला चलिए इसीलिए सवाल ऊपर केस चल रहा है सवाल इसीलिए उठ रहा है सवाल इसीलिए उठ रहा है लोग नहीं नहीं लोग तो मौका हाँ, मौका ढूंढ रहे हैं ना हाँ, लेकिन सवाल इसीलिए मतलब उठ रहा है आप भी कहीं सियासी सियासी रूप में इंक्लाइंड थे ना परवेश तो तिवारी जी परवेश तो तिवारी जी को क्यों बोलना एक मिनट रुक के तो एक मिनट अब अब दूसरे अब दूसरों को मौका देते कतई माफ नहीं करना चाहिए सिद्धि जी आप देख लीजिए सिद्धि जी में क्या भ्रष्टाचार हो रही सर वो कोई भी हाँ, हो हाँ, संविधान ये है तो बीजेपी में भी कुछ ना कुछ भ्रष्टाचारी तो होंगे ना पास्ट में मैं बीजेपी को बता सुनिए तो आप उनको माफ कर देंगे मैं आप बता रहा हूँ नियम सिद्धांत सब मिश्रा जी चाहे बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के चाहे सपा के एक मिनट थोड़ा सा हम लोग टॉपिक सट रहे एक मिनट प्रवेश जी एक मिनट तो यदि हमारे सहयोग की कहीं जरूरत पड़ेगी तो हम निसंकोच पूरा सहयोग सीबीआई और कोर्ट का करेंगे अब जब हम बात करते हैं अधिकारियों पर राजनीतिक दबाव की तो हम क्यों भूल जाते हैं कि कुछ ही समय पहले सर्वोच्च न्यायालय के चार चार जज जो है बाहर निकलकर सरकार का हस्तक्षेप करने की बात करते हैं तब कोई क्यों नहीं बोलता सीबीआई सीबीआई पर छापा मारती है तब कोई क्यों नहीं बोलता और आई आरबीआई के गवर्नर जो इतना बड़ा पद होता आरबीआई के गवर्नर राजनीतिक दबाव में इस्तीफा दे देते तब क्यों नहीं कोई बोलता अभी प्रवेश अभी प्रवेश अभी प्रवेश तिवारी मिश्रा जी सुन लीजिए मिश्रा जी सुन लीजिए मिश्रा जी सुन लीजिए मिश्रा जी मिश्रा मिश्रा जी मिश्रा जी मिश्रा जी मिश्रा जी मिश्रा जी आप पहले आप पहले आप पहले लेकिन देखिए देखिए बहुत जी आप पहले मैं मिश्रा जी की बात का जवाब दे देता हूँ बहुत ही फैक्टफुल एक मिनट रुकिए जीतू जी बहुत ही फैक्टफुल सवाल इनकी तरफ से उठाया गया प्रवेश जी आप लोगों को जवाब देना चाहिए इसका कि जहाँ कोई गड़बड़ी होती है वहाँ जांच बैठाई जाए वहाँ पूरी बातें हुए पूरी तरह से जांच दूध का दूध पानी हुई हमने कभी किसी चीज का फेवर नहीं किया हमारी बात भ्रष्टाचार हुए तो हमारे सब जेल में हुए थे उसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए हमने भ्रष्टाचार किए वो सब जेल में आप जरा ये बताइए मैम प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप अभी ये टॉपिक है कांग्रेस के टाइम में जो सिख दंगे हुए थे उसकी जांच होनी पांच सौ सारी पार्टियों के तो टाइम में जो ऐसे कुकृत हुए हैं जिसमें निजी जनता मरी है जिन्होंने भ्रष्टाचार किया आप लोग इतने पॉलिटिकल तो जी जांच होनी चाहिए कांग्रेस के खिलाफ नहीं बीजेपी के खिलाफ नहीं दूसरी पार्टी के खिलाफ जांच होनी चाहिए क्योंकि सरकार हमारी है अरे आप लोग सिद्धांत कम से कम आप लोग इतने पर्सनल क्यों हो जाते हैं सत्ता में आते ही आप हर चीज के लिए बोलिए ना कि जांच होनी चाहिए वो चाहे बीजेपी का हो चाहे जी नहीं सकता मैं आके तो आप चूर हो मैं बीजेपी के लिए बोलते रहा दो आप आप बेसिक मुद्दा यही है कि ठोक दो कि ये बिल की नहीं सत्ता में आके तो आप चूर हो गए आप रहते कहाँ उत्तर प्रदेश में आपके मुख्यमंत्री जी रहते थे उत्तर प्रदेश में अभी तो, तो मुझे उसके उसके पूर्व में मैं बता दूं कोई सज्जन बहुत ऊंची ऊंची आवाज में अभी अपनी भाषण को रख रहे थे कि यहाँ पर एक चीफ सेक्रेटरी हुए थे पीके मिश्रा साहब जो member union public service commission होके अभी रिटायर हुए हैं उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर पड़ा मुख्यमंत्री का कि एक पर्टिकुलर पत्रावली 24 घंटे के अंदर कंप्लीट होके जैसा वो चाहते हैं या चाहती हैं उनके सामने आ जाए मुख्य सचिव ने आउटराइटली पत्रावली देखी और कहा यह संभव नहीं है उन्होंने कहा कि इसको करना पड़ेगा आपको बता दूं ये रिकॉर्ड पर है कि उन्होंने उस पत्रावली के ऊपर एक प्लेन पेपर पर अपना रेजिग्नेशन लिख करके साथ में भेज दिया और उसके तो बाद तो मैंने उठ करके अपनी व्यक्तिगत गाड़ी से घर चले गए कैप्टन साहब कैप्टन साहब को बोलने दीजिए आप तो मतलब आप आप आप आपका ये कहना है कि सामंजस्य बढ़िया चल रहा है बिल्कुल अखिलेश यादव भी देखिए यही कहते थे जीतू जी लेकिन देखिए अब परत दर परत सारी चीजें निकल कर सामने आ रही है मैं आता हूँ एक आपके पास गौरी जीतू जी बताइए गौरी शंकर जी पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी दल हो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी अधिकारी के खिलाफ हाँ। हमेशा खड़ा मिलेगा लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग ईमानदारी का चोला पहनकर लोगों को पागल ना बनाए लोगों को पागल ना बनाए तो अभी हाल फिलहाल में कुछ समय पहले बलिया के विधायक सुरेंद्र खिलाफ खड़े अरे ए के मिश्रा जी औरों की भी सुन लिया करे और बलिया बलिया बलिया के विधायक सुरेंद्र सिंह जी ने बलिया के डीएम जिलाधिकारी पर जो है भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था योगी कैबिनेट के सदस्य ओम प्रकाश राजभर जी ने हाल फिलहाल में कहा था कि जो काम पहले पांच सौ रूपये में होता था वो भाजपा सरकार आने के बाद पांच हजार रूपये में होने लगा हाल फिलहाल में योगी सरकार के तीन मंत्रियों के निजी सचिव भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए और ये लोग भ्रष्टाचार मुक्त भारत करने की बात करते हैं सबसे ज्यादा शेल्टर होम के सबसे ज्यादा शेल्टर होम के मामले भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पाए गए छोटी छोटी बच्चियों के आप मेरी बात सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए सबसे ज्यादा कर्ज लेकर लोग यदि विदेश भागे तो वो भारतीय जनता पार्टी सरकार में आने के बाद सारे लोग बात कैसी बात करते हैं आप कैसी बात करते हैं मुझे पार्टी ही ईमानदार पार्टी पे लाछन लगा तो दे रहा वो तो तुम्हारा भले परवेज जी कह रहे हैं कि हम जीरो टॉलरेंस पर काम करेंगे बिल्कुल आप करें लेकिन नौकरशाही पर नकेल कसने के लिए थोड़ी बहुत जो दबाव बनाने की जो चीजें होती है बनानी जरूरी भी होती है लेकिन अगर अधिक आप बनाएंगे तब नौकरशाही टूटने लगती है नौकरशाही में फिर विसंगतियां आने लगती हैं और जब इस तरह की खबरें आती हैं हाँ, एक क्या क्या आपको दिक्कत हो रही है मेरी बात बताइए नहीं आपकी बात सही है देखिए मैं ये बोल रहा हूँ आई वगैरह का या पूरा ब्यूरोक्रेसी का आप देखिए हाँ। संविधान के हिसाब से बहुत क्लियर कट गाइडलाइन है हाँ।, हाँ। कि आपको क्या यहाँ तक हर ऑफिस में ये गाइडलाइन होती है कि आपको 10 बजे पहुंच के थंब इम्प्रेशन लगाना है या साइन करना है अटेंडेंस का हाँ। यहां से लेके शाम तक आपको क्या क्या करना है अगर कंडीशन ऐसी है तो आपको डिसीजन कैसे लेना है कब किसी चीज को ऊपर फॉरवर्ड करना है अपने ऑफिसर या बॉस का परमिशन लेना है जहां इतना क्लियर कट गाइडलाइन है तो गवर्नमेंट की कोई योजना बन के आ गई तो फिर पोलिटिकल पार्टियों को जबरदस्ती क्यों किस चीज के लिए इंटरफेरेंस चाहिए जब कोई बच्चे तो है नहीं ब्यूरोक्रेट या आई ऑफिसर कि उनको डेली सुबह शाम फोन करके पूछे कि ये काम हुआ कि नहीं हुआ वो तो एक फ्लो में पूरे सिस्टम में काम चलता रहता है और ऑटोमेटिक होता है देखिए वही तो, वही तो बात है ना एक कि जब ज्यादा हाँ। होने लगता नहीं, नहीं, तो इस तरह की घटना थोड़ा समय अब कम रहा एक मैं मैं बस इसको वाइंड <laughs> अप करना चाह रहा हूँ एक्चुअली में